אימון מספר 7 אנחנו הולכים לדעת לשחות 200 מטר ברצף ולשחות 200 מטר שבור. 200 מטר שבור זה אומר שאנחנו מחלקים את ה-200 מטר לארבעה חלקים שווים, 50 מטר כפול 4. במהלך החמישים אם אנחנו רוצים לשלוט בקצב קבוע לכל חמישים וחמישים וגם במספר התנועות. מה שקורה לנו שאנחנו שוחים מרחק, מספר התנועות שלנו מתחיל לעלות. המטרה שלנו זה לשלוט בכל בריכה ובריכה במספר תנועות קבוע.